तुम मुझे अच्छी लगते हो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ यूट्यूब में ऐसा वैसा वीडियो देखकर तुम लोगों को दिमाग खराब हो गया आपने आपको हीरो समझता क्या माफ कर दो मुझसे गलती हो गया